是什么感觉？ <laughs> 又冷又热又累，又冷又热又累，又可怕，累吗？还可以吗？ Ờ, 菜也是超好吃的，对，感觉真的很香。 走走。谁？我不能来。 <laughs> <laughs> 想回家。好想吃还有想吃什么呢？我想回家。明天不想上班。加一。费时四分二十九秒。所以比较吵。现在心跳一百三十八，走了六点七三公里。 좋다